Nossa senhora, rapaziada. E aí, vocês tá vivo ainda no cão? Vocês está vivo ainda no cão? Cadê a mãozinha pra cima, todo mundo? Cadê a energia positiva, carai? Vem, vem. Ah, yeah, só que eu bata agora, mano, não vou deixar pra depois. Ei, ele até falou de Juliette, porque tipo óculos eu bato nos Romeu 2 Um já saiu, ficou pra depois Então já te explico, meu mano, então Sabe que eu falo de Juliette de óculos, cê não passa visão Pô, sabe que agora, meu mano Isso daqui é visão Ei, posso falar de óculos, pô Seu rap é só armação Ó, sabe que eu te bato, mano Agora como que eu faço assim? Cê deve ter fumado um beck Tipo óculos, cê fica xerifins, pô com a referência Nessa batalha você não tem frequência Pode até tentar, mas nunca foi resistência Sabe que agora eu não vou falar da aparência, pô Sabe que agora isso aqui é experiência Você tem aparência de playboy, de maloqueiro, tem vivência Pode ir pá Tem resposta do outro lado, 30 segundos para Mica Violentos Vai que vai Aê porque a verdade dói Não é aparência de playboy, é que eu fecho com b-boy Então, cê sabe, mano, que agora com você eu não contemplo Se pá eu tô moinho, você voa com o vento Aê, cê sabe que eu mando aqui no repente É armação, só que na rima eu tenho foco até sem ler essa é a diferença, cê sabe qual que é A rima que é boa, igualzinho colé Aê, sabe por que eu posso até enrolar? No comecinho você quis vir até a gaguejar É o gaflon, só que é gago, cê sabe eu indago Agora na moral, agora eu já te afago Pode virar é essa base Aqui não tô entendendo, cê sabe né mano? Pra você ficar pequeno e é desse jeito, sigo desenvolvendo você manda bem, é mais raro do que ver uma criança de colo correndo E essa aqui é a diferença, mano Sabe que agora eu já faço assim Mano, a rima que é boga flow Sabe que é do começo ao fim Cara quer fazer pose de cena Falou que não ia falar de aparência Na moral, cê é aparência Aparência que tem demência Tá querendo dar risadinha Essa é batalha de piso em tá ligado? Aqui nessa o empate, mano, é risadinha, tá ligado? Ficou escasso, agora não adianta vir com seu pãozinho de palhaço, mano. A gente até curte os rolês, só que cê sabe que não aflora. Mano, aqui o bagulho é sangue no olho, a amizade ficou lá fora. É, é isso aí então! Tem resposta do outro lado, diga flow, 30 segundos, violentamente, sem massagem, mata ele. construção Cê sabe que Gaflow é só demolição Eduardo de colê, cê disse então Desculpa o Eduardo que eu respeito é o da facção Cê entendeu? Essa é a prosa Sou tipo facção central, cê é facção carinhosa Então pega a visão, cê quer falar aqui de lente Eu já te explico mano, na moral maneira de correr no pode pá Você vai ganhar quando tiver poeira no mar Cê entendeu? É impossível Até porque cê tenta, mas cê nunca que vai chegar no meu nível